mittlerweile, glaube ich, meinen siebten oder achten Monat. das haben wir morgen, ne? Von wie viel auf? 800 auf 1000, knapp 1600 in 18 Kilometern. Alter. Ich bin kaputt. Ich auch. Ich hab echt Sehnsucht nach einer Cola. Ich auch. <laughs> So, von Axt nach ähm, Usud führen zwei Wege und wir konnten uns nicht entscheiden, welchen wir nehmen. Darum trennen wir uns jetzt hier. Und Micha nimmt den etwas kürzeren Weg, das sind 290 Kilometer insgesamt. Und dabei muss er 5900 Höhenmeter zurücklegen. Mein Weg ist ein bisschen länger, ich fahre 341 Kilometer und muss 6000 Höhenmeter zurücklegen. Dafür ist meine Strecke wahrscheinlich ein bisschen besser ausgebaut. Ich werde ein bisschen bessere Infrastruktur haben. Meine ist abgelegener, ähm, es gibt weniger Dörfer, aber ich hoffe mir dadurch auch ähm, natürlich schönere Landschaften und Naturaufnahmen. Und weniger Verkehr wahrscheinlich bei dir. Ja, viel weniger Verkehr. Bei mir wird Ruhe. viel Verkehr von Marrakesch rüberkommen. Ja, auch viele Baustellen haben wir gehört. Viele Baustellen. Die Straße ist dort irgendwie beschädigt und da müssen wir mal sehen. Und wir treffen uns in zwei Tagen in Taland. In Taland, genau. Irgendwo ein kleines Kaff. Mal schauen, ob wir uns finden. Ich bin zuversichtlich. Und dann werden wir sehen, wer den besseren Weg hatte. Letzte Vorbereitung. Mischung. Orange, Saft und Wasser. So, Salz habe ich mal auch ein bisschen abgefüllt. Hast du gemacht? Ich denke schon. Okay, gut Fahrt. Ja, richtig ich dir auch. Ne? Das wäre Spaß. Und hoffentlich nicht ganz zu viel Verkehr. ein bis zwei Tagen wieder. Naja, in zwei, naja. Dann, äh, mach's gut. Mach's gut. Ich habe mich vor einer Viertelstunde von Nico getrennt, fahren jetzt getrennte Wege und den Atlas. Und äh, bei mir fängt es schon mal gut an. Ich habe eine richtig gute Straße erwischt, habe wenig Gegenwind, wenig Verkehr und die Berge sehen echt toll aus in der Ferne. Bin schon mal gespannt, wie es da weitergeht. Also die Straße ist der Hammer. Das Wetter ist wunderschön. Nur der Verkehr, der stört mich jetzt schon ein bisschen. Im Moment ist gerade ganz ruhig, aber hier fällt ziemlich viel vorbei. Auch so Riesendinger wie der da. Vorne hängen die Wolken ziemlich tief im Gebirge. Ich weiß noch nicht genau, wo ich rüber muss. Aber wenn das Wetter so bleibt wie jetzt und heute, natürlich der absolute Glücksgriff. Vielleicht schaffe ich sogar die 50, Meter, äh, 50 Kilometer aufzuholen, die ich mehr fahren muss als Micha. Dann schauen wir mal. es wird ernst. Ich verlasse jetzt das Tiefland und fahre äh, kontinuierlich nach Norden Richtung Atlas, ins Hochgebirge und habe gut 120 Kilometer vor mir. Also es wird kein Zuckerschlecken, es wird hart, es wird heiß. Ja, und dann mal sehen, ob alles gut geht. Ich habe mich heute Nachmittag nicht so gut gefühlt. Hatte irgendwie eine kleine Magenverstimmung. Musste dann mal pausieren. Aber mittlerweile denke ich, es geht wieder. Morgen werde ich ausschlafen und dann mal sehen. Bin sehr gespannt. <laughs> Abstand ist heute, habe ich mich noch von Wassersatt äh, knapp oh Gott, 30, 40 Kilometer bis hergeschnitten und habe eine echt gute Basis morgen für den, für den Tag. Ja, werden mal sehen. Also vorne habe ich mich den Scheiß gefühlt, war total kaputt. Äh, jetzt habe ich gerade mal hochgequält. Der Zeltplatz ist ein bisschen abgelegen, muss von der Straße weg, dann über diese Hügel das ist, das ist schon sehr mühsam. Und ja, also momentan scheint es wieder besser zu sein. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich werde jetzt auch gleich schlafen gehen. Ähm, vielleicht morgen ein bisschen länger schlafen, eine Stunde oder zwei. <laughs> ja, und dann werde ich mal sehen, ob ich morgen wieder fit bin. Ich denke schon. Und wenn nicht, muss ich ernsthaft drüber nachdenken, äh, den ganzen Weg wieder zurück nach Wassersatt zu radeln oder zu trampen dann anschließend äh, mit dem Bus nach Marrakesch und Casablanca, also die Tour quasi abbrechen. Aber ich gehe nicht davon aus. Also momentan ist es echt gut. Ich hatte heute ein bisschen Markenverstimmung gehabt. Dann war mal so ein bisschen heiß, kurz. Ja, mal sehen, kurz, also ein bisschen Kopfschmerzen. Aber momentan bin ich optimistisch. Jetzt also bin ich angekommen, habe das Zelt aufgebaut. Ja, Hunger habe ich noch nicht so richtig. Also ich kann essen, aber <laughs> naja. Ist doch eigentlich perfekt hier zum Zelten. Das einzige Problem ist nur, falls es regnet, was ich nicht glaube, aber falls es regnet, dann läuft genau hier das Wasser rein. Jetzt schaue ich erstmal nochmal, was da drüben ist. Das hier ist mein Zeltplatz für die Nacht. Sieht sehr hübsch aus nur leider etwas nah an der Straße, die ist direkt hier vorne. Dafür habe ich hier festen Boden ohne Steine. Ist einigermaßen sichtgeschützt und ich bin morgen schnell wieder auf dem Weg und ich hoffe, ich werde heute Abend mal keinen Platten haben, wenn ich herausfahre. So ein paar Spikes liegen hier auf dem Boden rum, aber eigentlich ist das machbar, ganz gutes Fahrrad da hochzutragen. So, manchmal was zu essen. Das ist total windig da draußen. Dabei bin ich noch gar nicht mal wirklich hoch oben. Außerdem hört man die Straße ziemlich laut. Naja, probiere ich mal hier ein bisschen zu schlafen jetzt. Morgen früh um 6 klingelt der Wecker, da ist zwar noch stocke dunkel, aber ich würde gerne möglichst früh los. In der Hoffnung, dass ich abends dann über den Atlas rüber bin. Das klappt, Schauen wir mal. Gute Nacht. Oh, diese scheiß Luftmatratze. Ja, es ist früh am Morgen, kurz nach dem Aufstehen. Und ähm, ich habe viele feststellen müssen, ich habe einen Platten, habe mir wahrscheinlich wieder so eine Distel eingefahren ins Profil und wir stechen dann direkt durch. Das ist wie, wie Stahl, das ist messerscharf. Und äh, ja, da kapituliert selbst der beste, der beste Mantel muss ich halt wieder flicken für morgen. Es ist leicht windig, aber das Wetter ist gut. Ein bisschen frisch, eigentlich wollte ich das nutzen. Für morgen das 100 Kilometer machen, bevor die Sonne rauskommt <laughs> und es richtig heiß wird. Ja, aber das muss ich erstmal klappen. machen. Mal schauen. Da beginnt der Tag ja gut. Mein Morgen ist eigentlich ganz gut gestartet. Es ist zwar ziemlich kalt, und ich schwitze trotzdem, aber es fährt sich sehr gut. Allerdings habe ich gerade eine SMS bekommen von zwei Schweizern, die wir gestern getroffen haben und die die andere Strecke fahren wollten. Und die haben mir geschrieben, dass sie überhaupt nicht geeignet sei zum Fahrradfahren, weil sie sehr steinig sei und weil es dort keine Versorgungsstätten gäbe. Ja, jetzt mache ich mir ein bisschen Gedanken, wie Micha vorankommt. Ich hoffe, der kriegt keine Probleme. Aber machen kann ich jetzt erstmal eh nichts. Also fahre ich hier erstmal schön weiter, im Sonnenaufgang und friere und schwitze noch ein bisschen. steht hier im Atlasgebirge bei deutlich über 2000 Meter Höhe. Es müssten knapp 2200 sein. Das ist der, ähm, der höchste Punkt der Tour. Und die, die Fernsehstunde hier ist einfach Atem. Ja. Leider muss ich jetzt äh, einen Großteil der Strecke schieben wenn es immer noch nicht zu gut geht. Das Wetter ist, kann nicht besser sein. Ich bin jetzt auf 1963 Meter. Ah, auf 2225 komme ich maximal. Was allerdings noch nicht heißt, dass ich dann schon drüber bin und es nur noch bergab geht. Ich bin nämlich gerade mal Anfang des Zentralmassivs hier angekommen. Also es geht noch ein ganzes Stück über das Gebirge weiter. Die Straße ist super gut, fährt sich toll und es ist wunderschön. Stelle, die angeblich um die 50 Kilometer lang sein soll. Alles ah, ziemlich staubig und ekelhaft. fahre jetzt wieder kontinuierlich bergab. Äh, die Straßen sind sehr schlecht, oft äh, ausgewaschen durch den Regen. Die Asphaltdecke ist aufgebrochen. Ähm, die Straßen sind sehr steil. Aber es ist sehr willkommen, mal wieder bergab zu fahren. Also den ganzen Vormittag jetzt äh, habe ich mich bergauf gequält. Und jetzt geht es endlich wieder runter. Und ähm, hier gibt es sogar Wasser. Echt zweite Mal an diesem Tag, dass ich die 2000 Meter Höhenmarke erreiche. Äh, das erste Mal heute Mittag, heute Vormittag war das gewesen, nach 30 Kilometern und jetzt nochmal nach 62 Kilometern. Echt anstrengend, immer bergauf, bergab, bergauf, bergab. Furchtbar aber wirklich, man wird entschädigt mit diesem grandiosen Blick. ich habe es echt geschafft. Ich habe den Atlas überquert. Da hinten beginnt das Flachland. Ich bin jetzt knapp 92 Kilometer geradelt, fix und fertig, total kaputt und werde mir jetzt gleich einen Zeltplatz suchen müssen. Mal schauen. Oh, Moment. Ah ja, das schreibt gerade Nico. Mal sehen, was der hat. Ich glaube, ich bin gleich rüber. Da hinten ist vorbei. Ende das Gebirge. Dann wird es erstmal wieder flach. Jetzt muss ich noch ein Stück hoch und mich da hinten rumschlängeln. Zeltplatz für heute Nacht. Gerade den Bürgermeister getroffen, der ist da vorne an der Straße vorbeigefahren und er meinte, ich soll auf jeden Fall in der Stadt schlafen, weil es hier gefährlich sei. Ähm, in der Stadt sei es kein Problem, aber es gibt kein Hotel und ich werde mich bestimmt nicht im Feld irgendwo in die Straße legen, auch wenn er mir das empfohlen hat. Auf jeden Fall ist es hier wunderschön, mal wieder. Rund um mich herum eine herrliche Landschaft und sogar einige schöne saftig grüne Bäume cool. Von mich habe ich gerade gehört, hat alles gut geklappt. Der wird wahrscheinlich morgen zur gleichen Zeit am Treffpunkt sein wie ich. Hervorragend. So sieht's aus. Oh, da hinten zieht es etwas zu. Aber alles in allem sieht es nach tollem Wetter aus. Es ist absolut windstill. Und wenn es morgen wieder so schön ist, na gut, dann war doch alles perfekt. habe jetzt Couscous gekocht <clears throat> mit Tomatensoße und habe eigentlich gar keinen Hunger. Aber irgendwas muss ich ja essen, sonst falle ich vom Fahrrad, <laughs> vom Drahtesel. Ja, und werde mich jetzt reinquälen und mal sehen, wie es dann morgen geht. Und ich hoffe, dass ich am morgen Mittag Nico treffen werde in Tarnine. Ich habe jetzt noch knapp 40 Kilometer. Und ja, so soll ich dann ungefähr mittags dort sein. Da ist ein Skorpion. Er hat gerade eine Beute. wunderschöner Morgen. Die Sonne geht gerade auf. Ich habe jetzt noch etwa 40 Kilometer bis zum Treffpunkt. Ich bin sehr gespannt, wer zuerst da sein wird. Ja, da hinten scheint es ein bisschen bewölkt zu sein. Aber gut, bei dem Weitblick würde mich wundern, wenn ich irgendwo eine Wolke am Da drüben habe ich irgendwo geschlafen heute Nacht. Ne? voll in den, Sonnen, in den Morgennebel reingefahren. Und jetzt auf plötzlich war er da, weil die Sonne kämpft und anscheinend schafft sie es. wahrscheinlich Ne? Echt bunte. Ja. Ich hab's voll unterschätzt. Ich muss heute Morgen nochmal 70 Kilometer fahren. Ich dachte irgendwie in 40 bin ich da. Ich hatte 40 Kilometer. Du hattest 40. Hast du Mittag gegessen? Ja, ich esse schon. Ach, immer noch nicht? Scheiße, aber jetzt grundsätzlich besser? Wir sind in Usut. Für mich ist quasi der Urlaub gelaufen, aber ich zieh's noch durch bis Casablanca. Nichts als leergemähte Felder, soweit das Auge reicht. Überall liegen tote Tiere, Kadaver. Wenn das nicht bald besser wird, dann müssen wir die Tour abbrechen. 150 Kilometer lang immer nur geradeaus, geradeaus, geradeaus, geradeaus. So, klitschnass. <laughs> Musste gegen orkanartige Böen ankämpfen teilweise. Asemur, das ist jetzt unsere letzte Station, bevor wir dann übermorgen weiterfahren nach Casablanca.